嚇！喂，呢度冇事啊！拎到阿媽都面都傷。點解就係邊人咁恐怖嘅？哭咗我哋。 唔夠膽啊！我幾驚有人嚟他腳射我翻嚟，俾我哭咗。Very good。嚇！你做啲鬼啊！ <laughs> <laughs> 唔係，走啦。 誒誒，我走走，shit shit shit，我走啊走啊，你 jet jet，我走。撲撚我。我寧願去一啲有窮隊。我哋可以搞，我哋可以藉口。跟住佢买咗花布啊嘛，我冇話誒。 唔關我事，哭咗真，哭咗，我真哭兩場。你你就是 v i d i 成就。解锁，l l 解佢走咗，真係哭緊。 我有我有部唔系我我有我有我 Pro 佢有冇啊哭咗都唔知呢个系咪精华系啊呢个系精华因为我乌鸦嘴乌鸦 <laughs> 嘴精华乌鸦嘴精华咯。